Takže čus. Jsem zpět. Tady na známé lokalitě, kde rostou tady ten ty křemenáče březový takhle. Takže to by šlo, to je ještě další. A to je žába. Takže to je takhle sou. No, dobře. To by šlo. Jdeme na ně. Takže ke křemenáčům přibyl nějaký kováře. A teď tady jdu. Zde se objevilo tohle. To je možný tohle. Pago prase.